Sikuwa tumekaa ndani kukaa ndani. Nasikia mlango unagonga gongo gongo gongo gongo. Mimi nataka kuinuka kainuka yeye kaenda. Kwenda kafungia. Kwa sababu mbona kama kafunga naona mbona asu arudi mpaka sasa hivi. Nikafanya nikasana kafungue mlango niende nikaangalie. Nimefungua mlango wangu umefungwa. Sasa sielewi. Simu kaacha pale. Kaka sasa walipokuwa laongea nyuma huko ndo kuna yani walipokuwa wanaongea wao kulikuwa na, na dirisha nikaa nasikiza nasikia mwanamke anaongea nikawa nalia tuka michozi kwani nakasika nini mjaina mimi alifanya eti mimi mtu mkubwa wananijua <laughs> wanajua watu wengi sijui wanajua mimi na mashabiki sijui kitu gani basi mara mlango unagonga mimi nikawa mlango ukafungua demu kaingia ndani huyu ni nani ananiuliza mimi Ananijua yule demu kumbe, alafu ajifanya kama anijua ni nani. Niliumia na sitosahau katika maisha yangu. Pole sana. Ule msemo unaosema kuwa uyaone sio neno geni katika masikio ya watu, lakini pia sio neno geni katika maisha ya watu ambao tayari mmekuwa na mnaiona Tiki TV.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 ya kujitoa, hali yake ikawa mbaya sana, na wengi mmekuwa mkihoji ni nini ambacho kiliendelea pale. Kujua nini ambacho kiliendelea, hakikisha tu ume turn on notification na umesubscribe hapa Tiki TV ili tutakapoposti kile ambacho kiliendelea uweze kujua, kwa sababu ni hamu kubwa ya watu wengi mmekuwa mkihitaji na kuliulizia hilo, na tunaomba radhi kwa kuchelewesha hayo, kwa sababu ilikuwa kidogo nje ya uwezo, ila kwa sasa twende moja kwa moja katika dada ambaye kakuwa na kuya ameyaona mengi katika dunia hii na ana mkasa mzito sana. Mambo vipi? Poa. Jina lako kwa watazamaji wetu? Naitwa Aljana Abdallah. Umri wako? Miaka 23. Mkazi wa wa Kigamboni. Tuweze kuifahamu historia ya Rujaina Abdalla. Rujaina Abdalla, nimezaliwa Dar es Salaam hapa, nimezaliwa hospitali ya Agakani Nimesoma kuanzia darasa la saba mpaka form 4 nimemaliza. Sijabahatika kwenda huko sehemu nyingine, sijabahatika. Hapo ndo mama wangu akanifungulia duka nijiendeleze mwenyewe. Fungulia duka Kigamboni. Nimefanya fanya kazi baada ya mwaka mmoja, nusu ya mwaka, yani mwishoni wa mwaka ndo akaja mkaka mmoja ni mwimba muziki. Hapo nyuma nilikuwa hata sijui kama mwimba muziki kuja pale amekuja kununua nguo kwa ajili za kushutia. Kununua nguo alivyoniona akatokea kunipenda, lakini nilimkatalia mara ya kwanza. Akarudi tena mara ya pili. Karudi tena mara mara kwanza alirudi tena. Mara pili akarudi yeye na rafiki yake. Hmm. Nikasema mbona ukaka anafuatilia sana? Mpaka nikawa sasa yani uoga unanijia natoka naingia. Basi siku ya mwisho alivyokuja akaniomba na namba ya simu, nikasema ngoja nimpe, nikampa. Akija pale uaga ananuaga boksa moja, saa nyingine anakuja tu ajifanye mitoka huko, nimekuja kukusalimia hivyo yani. Nikampa namba ya simu kumpa namba ya simu, tukawa tuna chati WhatsApp. Chati mio oh, Lujaina, mimi nakupenda, si nini. Unajua wasanii uaga, mimi siwaaminiki sana na mamangu anambega wasanii sana wauni, wengi wanakuaga wauni. Basi nimeenda nimeenda huku na uoga nikajikuta tu, unajua wanaume nyinyi mnakuwa na maongezi yenu, unajikuta mtu mpaka unakuja unampenda. Basi tukaa hivyo tukaa hivyo, mwisho wake nikawa nimekuja kumkubalia kumkubalia hapo, tukawa tuna mapenzi, tumekaa tukawa tunaendelea vizuri tu akawa tunaenda beach, tunaenda kufanyaje, kila, kila sehemu tunaenda. Akija pale nampa nguo, naenda nataka kwenda kushuti, naenda kwenye show nampatia nguo, anilipi kitu chochote. Au nilienda nitumie hela kiasi fulani, itakulipa anilipi. Basi yani kama mimi tena nafanyaje, nahudumia mimi. Basi imeendaenda, akaja mama siku hiyo, kuja mama akaniambia, mbona duka linapoa hili? Sielewi. Nikamwambia mama tu mwenyewe kuna vitu fulani navifanya, lakini wiki ijayo naenda kuchukua mzigo. Akasema poa, maana mimi mamangu ananiamini sana, anajua kabisa mimi mzuri sana wa kuweka hela ndani. Basi imeendaenda, siku hiyo akaniongopea naenda kufanya show wapi ilikuwa Mwanza, ananidanganya. Kumbe ananidanganya. Naenda kufanya show Mwanza, Jaina niazime niazime kiasi cha pesa kidogo, nikamwazima. Nataka na nguo, nikampa na nguo. Akaenda kwa nikirudi nakupatia, nikipewa tu nani yangu nakupatia. Haya, sawa, nikipewa pesa zangu sawa. Alivyorudi akunipa zile pesa, nikajua atakuja tu kunipa, si unajua mapenzi tena. Imeenda imeenda imeenda imeenda. Mimi hapo nyuma nilikuwa na mtu wangu, unaona, yeye ndo kanikatisha mpaka kuwa na ule mtu wangu. Ule mtu wangu alikupa mtu wani aeleweki eleweki, ndio alipokuja yeye mpaka yeye pata nafasi hiyo ya kunipata mimi. Basi tukawa tunaelewana tu vizuri, namuulizia kuhusu pesa vipi? Ah, Lena nitakutumia, nitakutumia kuna show show sehemu fulani nani nini posta akinifanyia nini hivi, yani mdangaji, yani mwongo mwongo, yani. Sawa, vile ndo nishapenda, sina jinsi. Sasa sikio nimekaa tukawa tunaangalia picha, kuna mdada hivi rafiki yangu mimi akawa amekuwa na mtoto, nikawa naangalia zile picha zangu, rafiki yangu kajifungua Eh, hey, mimi Juliana napenda mtoto, si nini, si nikamwambia bwana imtoka bwana. So mida yake, mambo yetu hayajakaa sawa. Ah, Juliana si nini mimi nataka bwana, wai mdogo si nini. Sawa. Yale yaani ni maelewano, tukaelewana hivyo. Kuelewana hivyo mimi nikaja nikashika ujauzito. Kushika ujauzito sikuwa tumekaa ndani maana mimi nilitokea mimi mpaka kupanga chumba. Cha asili mama wangu ajui kule kule Kigamboni. Akawa nakaa yeye kama kwa akawa nakaa yeye kule. Siku tumekaa ndani kukaa ndani. Nasikia mlango unagonga gongo gongo gongo gongo. Mimi nataka kuinuka kainuka yeye kaenda. Kwenda kafungia. Kwa sababu mbona kama kafunga naona mbona asu arudi mpaka sasa hivi. Nikafanya nikasema nikafungue mlango niende nikaangalie. Nimefungua mlango wangu umefungwa. Sasa sielewi. Simu kaacha pale. Kaka, sasa walipokuwa laongea nyuma huko ndio kuna yani walipokuwa laongea wao kulikuwa na, na dirisha. Nikaa nasikiza sikia mwanamke anaongea. Bwana amenichunia, si vizuri hujanitumia ile pesa. Anamwambiaje yule mwanamke? Hapo tayari nishashika nini? Ujauzito tayari. Oh, ngoja niongee ni, ni, ni ongee ongee naye huyu nitapata pesa, nikipata pesa nitakuja kutumia, nitakupa. Kwa hiyo kama hujanigaia mimi hizo hiyo hiyo pesa, nakuja nakuja pepe, naenda pepe dukani kwake. <gasps> Mimi kasema mtu anamdai ama inakuwaje? Wasielewi. Kasema ngoja nitulie. Katulia pale kimya. Wapomaliza maongezi yao kaja. Kuja kama yupo sawa. Ambao ulikuwa wapi? kulikuwa na mshikaji wangu kaja hapo, kwa hiyo nilikuwa naongea ongea naye, nikamwambia huko anapajua mshikaji wako zaidi ya yule namjua mimi. Ah, huyu si unajua kuna siku nilileta watu kwa dukani, nikamwambia poa basi. Nilikuwa namsubiria ataniambiaje. Basi tumekaa kaa, tumeangalia angalia movie pale, tumecheza game. Kumaliza, anaambia tujamaliza game. Oh, Lujaina, kuna issue fulani nataka niongee na wewe. Nikamwambia issue gani? Ah, So unajua kuna nataka kuna show ni niandae mimi mwenyewe. Nataka ni kama unisaidie kama laki tano. <laughs> Sasa kiangalia mimi laki tano naipata wapi? Duka limepelea. Nikamwambia sikiliza. Wewe unadaiwa au unataka kufanya show? anaanza kuongea. Mimi sasa kwani hapo mimi nilishakuwa ni mjamzito tayari. Anaanza kuongea. Ah, sida hiyo sio kama utaki kunipa basi. Naona kavaa nguo anatoka. Hata basi nikamwita, wewe oh, mbona sikuelewi? Huyo anaondoka. Akaondoka. Tukaa nampigia simu apokee, nampigia simu apokee. Mimi sijalala. Nampigia tu apokee, namtumia ma message anijibu. Asubuhi namkuta akanipigia. Halo, poa. Kama mbona nakupigia simu upokei? na mbona unapenda kuwa na hasira hivyo? Sijapenda yani. Mimi napenda mtu nionge naye, nilione naye, si lile. Nikamwambia basi njoo basi baadaye dukani. Haya, akaja dukani pale kuja Aniambia una shida gani? Niambia tu ukweli, shida yako ni ah, mimi akaongea aka vivi mara kwanza akasema hapa nikitaka kumchunguza mtu hapa nisichukulie tu, yani nisichukulie haraka. Umeona? Eh? Nitajua nitambamba tu njia ya Mungu ni fupi. Sawa? Yule bwana yule akamwambia nikampa siku tatu. Kama njoo siku tatu nitakupa hiyo pesa unayotaka. Sawa. Tuka tuna chati anakuja pale, tuna chati anakuja Sasa kama kesho ndo siku ya tatu nikaenda kula la polala yeye nikaenda. Poenda aliniita ila Nilivyoenda kule tumekaa, simu naita apokei, simu naita haipokei. Sasa mbona simu naita haipokei? Ah, achana naye. Ma message ikaingia, ikakata akakaa kidogo, message ikaingia, soma message, hakutaka simu ikaita tena, miita karibia mara nane, kasema nipe simu. Ah, ukaogomvi pale, kwa akaiwa ile simu yake aliposhika hivi ikaji ikaji ikaji nani yani kama imejipokea hello baby ah niliposikia hivi yani ni kama una, unasikia hivyo naomba ongee naye hastaki yule demu akaita mara tatu baby baby baby una shida gani akakata simu eh, kana yani yule demu akai mbali Aka baada ya nusu saa akaja. Mimi nikawa nimekasirika. Nikasika waga mimi nalia. Kana lia tuka michozi. Kwani nakasika nini mjaina? Mimi alifanya eti mimi mtu mkubwa. Wananijua <laughs> wanajua watu wengi, sijui wanajua eh, mimi na mashabiki, sijui kitu gani. Basi Mungu akasema basi basi anaponibembeleza nataka ile kukubali, maana mlango unagonga. Mimi nikawa mlango nikafungua, demu kaingia ndani. Huyu ni nani ananiuliza mimi? Ananijua yule dem kumbe, alafu ajifanya kama anijua. Ni nani? Nani tu sasa ukawa ugomvi mkubwa. Nilichofanya mimi nikaondoka nikawachia chumba. Wananivuta. Yaani yule demu kama anataka kupigana na mimi. Nikajiona na mimi na hii hali yangu. Maana nilikopo mtuani napenda kutapika sana. Nikatoka, nikaenda oh, mpaka nyumbani. Mpaka eh, mbona umerudi upo sawa? Nikaingia chumbani. Nikaingia chumbani kajifungia Milia kule milia mpaka nimepata usingizi pata usingizi asubuhi, ili mamangu asijue kinachoendelea, maana mamangu alikuwa ajui kama mimi mjamzito. Nikaenda dukani, kwenda dukani kule anambia "Oh, ujana umeamua kunifanyia fujo, umenipangia watu. Waje sijui kunifanyia. Sasa mimi nimekupangia watu wakati mtu wa kwako akapiga simu kwako. Nimpangie mimi ni siwezi nikampa mtu namba. Kweli mimi niweze kumpa mtu namba? <laughs> Basi <laughs> yani yani paka eh, nikikumbuka basi ule kaka kazidi kunongopea tu ngamwambia njoo dukani akaja dukani kuja dukani uliai na mimi yule sio mwanamke wangu si kwa nini kaja pale kasio mwanamke wako na kwa nini awe na nguvu ya kuja pale nyumba zote hajazona aje kuiona nyumba ile nyumba zote au vyumba vyote aje kuviona chumba kile kwa nini hapana Dujaina nisamee, akawa anajirudi, nisamee Dujaina, mimi kweli ha, ah, huko nyuma nilikuwa na demu lakini kwa simpendi eh, hivyo nikamwambia, lakini ndio huyo alikuwa anataka hela. Ah, sio huyo, nilikuwa na mambo yangu eh, eh na mimi mpaka sasa hivi ishu yenyewe naiona chungu, sendi kuifanya tena. Nikamwambia basi sawa, ila si unajua kama mimi mjamzito ah, mimi nitaaminiji? Kanichenjea ghafla, mimi nitaaminiji kama ya kwangu? Nikamuuliza, kwani ushawahi kuona mimi nimepigiwa simu? Tangu ulivyonitongoza nikakubali na wewe, ushawahi kuona SMS yoyote? Hapana. Ah, mimi nitajuaje kama umetoka naye huko nyuma? Nikamwambia mimi naenda miezi mingapi? Na miezi mingapi? Bwana usinichanganye, akaondoka. Kuondoka mimi nimeshachanganikiwa, nikawa nimechanganikiwa, nikampigia. Kuna rafiki yangu anaitwa Meli, nikampigia simu kumpigia simu akasema nakuja hapo sasa hivi. Kuja pale akanikuta mimi nalia. Usilie, naomba unieleze jinsi ilivyokuwa. Maana yeye anamjua pia. Nikamuelezea. Nikamuelezea. rafiki yangu Meli akaniambia usilie, Jaina, sikiliza. Akawa anishauri nimwambie dadangu mkubwa mimi nikaenda nikamwambia dada yangu, akasema mimi nitaongea na mama vizuri. Kusema mimi usema labda mambo ya kutoa mimba, sikushauri mdogo wangu, maana kuna mawili, kufa kuna mawili, unaweza ukapata tatizo na ukatoa kizazi, umeona. Basi mimi nikakubali na hali yangu. Sasa kulikuwa na rafiki huyo huyo Melo akaona haitoshi, haiwezekani kwa nini rafiki yangu, yani kama uchungu tu, kwa nini rafiki yangu iwe hivyo? Akaenda kunitafutia mtangazaji gani, sijui sitaji jina, kuja kunihoji. Alipokuja kunihoji nikaelezea ni jinsi ilivyokuwa vyote, kuja ku, kuelezea yule kaka alijitahidi kwenda kumtafuta, kwenda kumtafuta, wezi amini, alinikataa sema ah, sio mimba yangu, yani kanikana kabisa kwa kweli. Niliumia na sitosahau katika maisha yangu. Pole sana. Pole Ruje. Pole sana. Sitosahau katika maisha yangu. Basi nikasema basi kama amenikana hapo tena, alivyonikana kule mitandaoni nikaamua tu kuishi mimi kama mimi, nikaa naendelea dukani, maana tulikujaga kupigana. Lakini kuna siku nikawa na hasira, kuna mtu kamwona na mwanamke, nikaenda nikaanza vurugu, nikapigana. Dadangu akaniambia nini wewe Jei, unaenda wapi eh? Kwa nini? Mwanamke asifii kuwa na vurugu kama hizo. Jitulize. Usiende kumforce, mwache. Sikakataa. Wangapi wamekataliwa na wajawazito? Wangapi wamekataliwa na wazazi wao? Relax, nika relax, nika na mambo yangu. Kwa na mambo yangu. Siku hiyo natoka zangu nyumbani, kwa mvua unanyesha, natoka nyumbani nikapanda pikipiki. Panda pikipiki darajani pale Wasibu hapa nikaja tukaja kuanguka na ile pikipiki. Kuja kuanguka hivyo nikaja nikapataga nikaangukia tumboni, kuangukia tumboni pale pale nikajiona hali imebadilika. Nikapelekwa hospitali nanilia nini pale. Kuna hospitali inaitwa Kibada. Nikapelekwaga Kibada kwenda pale kuangalia wamepiga hizo sounds uniangalia wamenikuta hivyo, mtoto wangu amenanili mimba imeharibika. Pole. Pole sana Ruje. Basi nikakaa pale nikasafishwa Nilivyosafishwa mamangu akapigiwa simu, nikamwambia simsimwambie mamangu kama mimi nilikuwa na kitu tumboni hivyo. Daktari akaniambia hapana, lazima tumwambie mamangu. Alipokuja kuniambia kuambia mamangu, mamangu alishtuka kaja. Kuja yani lakini mamangu akan hudumia tu vizuri, ila baadaye akaja kuniambia rudia, ina umekosea sana, sikupenda sikupenda ulichokifanya. Unakuwa msiri, yani msiri mpaka unanificha mimi mama yako mimi si rafiki yako. Basi nikamwomba msamaha mama wangu. Tumekaa kama nusu mwezi, namkuta yeye ananipigia simu Oh, najua mimba um, umeitoa makusudi, ananiambia hivyo. Mimba umeitoa makusudi. Kwanza nitumia message. Mimba umeitoa makusudi alafu unaongopa sijui nini ananiongopea hivyo. Nijisikia vibaya nikasema we kaka, sitokujibu. Sikumjibu. Akaona itosha akanipigia. Akanipigia nikamwambia mimba jaribu. Haija sijaitoa ila mimba nilipata ajali. Kama ningehitaji kuitoa hii mimba, ningeitoa huko ilivyokuwa ndogo. Kwa nini je mtoe hivi ilivyokuwa kubwa? Hakunielewa, akafanya kufoka, kafoka, kafoka, kafoka. Yaani kama yule mtu alikuwa alikubali. Nikamwambia wewe ulisema mimba sio ya kwako. Mbona unaongea sana? basi tupotezeane, ukiniona kama unijui, nikamwambia hamna shida, hamna shida, naweza kukaa hivyo. Wewe we ni nani? Basi ndio hivyo, nikampotezea, nimempotezea, ananitesti sasa hivi, lakini hapana, ila katika maisha yangu sitosahau katika maisha yangu hili jambo lilopita hapa, sitosahau. Kwanza pole sana. Asante. Kwa, kwa kipindi kile ina maana ulikuja kuthibitisha alikuja pale katika ile nyumba ya kwanza ambayo wewe uliipanga kisiri ndio huyo ambaye alikuwa anataka pesa na ndio huyo ambaye alikuja kufanya vurugu au ilikuwaje? Yaani walikuwa hawa wawili, sio mmoja, walikuwa wawili. Alianza kupajua huyo alokuja kuleta vurugu na ndo alokuja dirishani hapo eh. Kwa maana hiyo huyu jamaa yeye alikuwa anachukua hela kwako anapeleka kwa wanawake wengine eh. Anachukua hela kwangu, yaani ilikuwa namhudumia kila kitu anachokijua yeye, kila kitu eh. Kwa nini unahisi alikuwa anafanya hivyo? Eh, mimi nahisi alikuwa hajanipenda eh. Na baada ya tatizo lile, mama akakwambia umekosea na kila kitu kilichotokea pale, yeye anaendelea kukutafuta. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka jana, wakati yeye anaukataa ujauzito. Mimba ilikuwa na umri gani au ujauzito ulikuwa na umri gani? Miezi minne. Miezi minne. Eh. Wakati unapata unapata ajali na e, ujauzito na ajali miezi minne. Kaikataa ilikuwa miezi mitatu. Wakati huo ulikuwa umeshakubali tu Mwenyezi Mungu akijalia umlee mwanao peke yako. Kabisa kabisa. Lakini baadaye hapo mamangu ningemwambia tu. Nilipanga kabisa mamangu nije nimwambie. Sidhani kama angekataa. Na aliniambia ilipotoka hiyo shida, aliniambia na ungeniambia. Nisingekataa. Kwa nini uliamua kufanyaje kunificha? Hivyo. Na wewe kwa nini ulikuwa unamficha mama? Unajua uoga ujue nilikuwa tu na uoga, lakini kile kitu akifichiki hata siku moja. Ningekuja tu ningekuja kumwambia. Kwa maana hiyo, baada ya tukio lile pale mpaka sasa hivi umepita muda gani? Ah, imepita miezi mitisa sijui mikumi. Alikuwa mwaka jana mwishoni? Eh. Miezi kumi sasa hivi. Mm tangu kipindi kile mpaka sasa hivi Rujaina kashakuwa pengine kwenye mahusiano mengine? <laughs> yani sipenda nisemeje, sahivi sina mahusiano na wala ufikiri? Yeah, sifikiri, sifikiri kabisa. Kwa sasa unadili na kitu gani eh? Kwa sasa hivi unadili na kitu gani? Ah, nadili na nguo hivyo tu basi. Bado Kigamboni? mm -hmm. Sawa. Kwa mtazamaji ambaye anatazama sasa, kwa sababu umesema alikuwa ni msanii msanii, mara anakwambia nina show na vitu gani gani. Je, kwa watazamaji wetu waambie huyo msanii alikuwa ni nani? Ah, huyo msanii alikuwa anaitwa Juma. Jina lake la sanaa anaitwa Young Tuso. Eh, Young Tuso. Kwa maana hiyo tangu mwaka huu umeanza 2021 hujawahi kumuona zaidi ya kuwasiliana? Sijaonana naye ni kitu gani kikubwa zaidi ambacho huwa anakuambia kukushawishi pengine ili mambo yarudi kama zamani? Oh, ananiambia eti aliteleza. Oh, niliteleza. Oh, nilipitiwa. Sio mpitiwa wapi? Unamwambia nini sasa hivi na watu wote wenye situation kama zako au wengine ambao wanafanya situation kama hizo ambazo huyu jamaa alikufanyia? <laughs> yaani nawaambia tu wasichana wenzangu wasanii, muangalie na wasanii mnaokubali au wanaume. Wanaume wengine sio, wanataka tu kuharibu ndoto za watu. Basi jamani, tuweni makini tu basi, tusikilize pia wazazi wetu. Yani hivyo, yani hawa wanaume saa nyingine wanasumbua sana. Yani hivyo tu basi. Achilia mbali hilo, ni kitu gani kingine kikubwa kimewahi kukutokea ukaona da, kama ningemsikiliza mzazi hiki kisingetokea? Ah, hii. Hey, eh, mimi nilikuwa sipo makini sana kwa kweli. Ningekuwa lakini nipo makini, hii ni swala hili lisingenitoka. Maana mara kwanza huyo mtu wangu alikuwepo, eh? yani huyo, yani tangu hivyo utotoni utotoni kwa nini, mama akawa anamjua, lakini alikuwa msumbufu sana. Siku hiyo alikuja pale, alikuwa yani kaja kwa nguvu fani, alikuja ananikuja kunipiga pale dukani, mama wangu huyo anaingia. Eh, hey, sema mama wangu alikasirika, nusu ampeleke polisi nilimwombea tu msamaha basi, lakini mamangu aliniambia niachane na hivyo vitu. Hey, eh, na nikawa ndo mbishi hivyo, ndo yametokea hayo. Na shauri tu wanawake wenzangu, wasichana wenzangu, hey, eh, tusikilize wazazi. Tumalizie kwa kitu kimoja, ile ajali ile ambayo uliipata mpaka ujauzito ukaharibika, ilikuwaje mazingira yake? Yeah, ilikuwa yani mvua ulikuwa unanyesha. Umeona? Unajua mvua kwa unanyesha zile tairi zinakuwa sijui ndo zinafanyaje sielewi. Yaani mimi nilijikuta chini tu naangaika Yaani hata sielewi hata ilivyo jinsi ilivyotokea. Maana mvua ilikuwa inanyesha. Nikamwambia niwaishe hivyo hivyo. Mm. Na mwenyewe aliumia au uliumia peke yake? Aliumia sana. Na yeye aliumia. Eh. Nikushukuru sana kwa kushia nasi mkasa wako. Naamini kwa watazamaji na wajanja wote wanaifuatilia Tiki TV ya kujifunza, mmejifunza mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Sina la ziada, tunaagana na Rujaina Rujaina Abdallah. Tunaagana na Rujaina Abdalla kwa staili hiyo, umeyaona. Mimi binafsi nimeumia sana kuona chozi lake. Naamini kwa watu wengine ambao mpo huko ambao mnaendelea kufanya, basi msiyafanye kama ambayo kafanyiwa Rujaina, na kama yapo basi miyasolvu katika mazingira mazuri, ili maisha yaende sawa, kwa sababu haya machozi huwa hayaendi bure.